السلام عليكم يا أصدقائي أهلا بكم بقناة كريزي كيدز للي يتابعوني جديد أنا اسمي منى عمري ثمان سنين وعايشة بألمانيا بهذا الفيديو راح أشرح لكم الضرب مع ال11 أول شي بعربي وبعدها بألماني Hallo alle Leute, ich bin Mona, ich bin 8 Jahre alt und lebe in Deutschland. In diesem Video werde ich euch beibringen, wie man das Mal mit 11 rechnet. Als erstes auf Arabisch, dann auf Deutsch. Lasst uns anfangen. فراح أعلمكم شلون تعملون الضرب مع ال11 راح نبدأ مع مثال 11 ضرب 11 استنوا دقيقة شوي بحال كبيرة أوبس الشغلة تدحقون انتم على اليمين هو تعملون بعده واحد ضرب واحد هو واحد فنكتب الواحد على اليمين ثاني شيء هسه هذا ما لازم تدحقون على هذا الرقم تخيلوا ما انه موجود اي طبعا هكا لكم اتوقع ما تنشاف اتوقع وثاني شيء راح أدخلون على هذا الرقم تعملون واحد زائد واحد هو واحد واحد زائد واحد اثنين إن شاء الله هذا الرقم هسه <laughs> يكفي هون هسه آخر شيء راح نعمل واحد ضرب واحد على الرقمين نضحك على اليمين آه، على اليسار هو واحد واحد يعني واحد ضرب واحد Let's واحد هو واحد فراح نكتب الواحد هنا واحد والجواب هو مية وواحد وعشرين فراح نعمل مثال ثاني هو 11 ضرب آه 11 ضرب 12 استني راح هاي لأن هاي مشان تعرفوا يزيدها 11 ضرب 12 تو يعني هاي نفس القاعدة كلها يعني أول شي نعمل واحد ضرب اثنين واحد ضرب اثنين هو اثنين ها بعد شوي تاني يكفي ثاني شي تعملونه هو هذا الرقم تخيلوا راح يعني نفس هون يعني بالضبط واحد ضرب آه واحد زائد اثنين هون انتبهوا هون تعملون زائد وهون ضرب يعني واحد زائد اثنين هو ثلاثة راح تعملون واحد ضرب واحد دحكون على الرقمين على اليسار بس مني راح ابعد هدول لانه قامت مالها بحل قامت تزعج بس واحد ضرب واحد هو واحد والجواب هو 132 اوكي رح نعمل quiz صغير انتم بتقدرون توقفون الفيديو وحلوا على راحتكم يعني بس نفس الطريقه هاي تا الساعه وراح اشرح لكم بعد شلون جيت رح نبلش مع مو نفس الارقام ثاني رح نعمل 11 ضرب 15 11 ضرب 15 اه <laughs> نفس 11 ضرب 15 هو أهم شيء إنه بالرياضيات ما نبصم لازم تفهمون شلون جينا على الجواب يعني شلون عرفتوا الجواب مفهوم؟ أوكي راح أشرح لكم هسه شلون جيتوا على شلون راح أحل الجواب أول شي تعملون واحد ضرب خمسة هو خمسة على هون يعني وثاني شي بدكم بس على هذا الرقم هو واحد زائد خمسة آه، سوري أكتب هو ستة آخر شي تعملون واحد ضرب واحد هو واحد والجواب مية وخمسة وستين لبعربي رح أحكي عماني ونشوفكم ähm, und jetzt werde ich euch beibringen, wie man das Mal mit 11 rechnet. Als erstes werden wir ein Beispiel nehmen. 11 mal 11. Als erstes machst du die 1 mal die 1. Also du guckst an die Einer. Du guckst die Einer an. Du machst 1 mal 1, wie es hier schon steht. Dann schreibst du die 1 bei den Einer hin, also wo ihr Platz auch soll, sein soll. guckst du nicht auf diese Zahl, du tust so, als wäre sie nicht da. Und du guckst auf diese Zahl. Die 11 also. Du machst 1 plus 1 sind 2, schreibst du sie bei den Zehnern und jetzt guckst du bei den Zehnern hier also und dann machst du sie mal, also 1 mal 1, wie es hier auch steht, wenn ihr hier. Also ne, eine 1 schreiben wir hin. Lass uns mit einem zweiten Beispiel auch noch. Lass uns mit einem, lass uns ein zweiten Beispiel auch machen. 11 mal 12. 1 mal 2 sind 2. Als zweites guckst du die 12 an, dann machst du 1 plus 2 sind eine 3. Als letztes machst du 1 mal 1, also die beiden hier. Du guckst die Zähne an und du schreibst eine 1, weil 1 mal 1 sind 1. Und also ist das Ergebnis 132. Lass uns mit einem Kurs beginnen. Ich hoffe auch, dass ihr es verstanden habt. Äh, ihr könnt das, ihr könnt das Video einfach äh, stoppen und schreibt einfach das Ergebnis. Also, wir machen 11 mal 15. Oh, <laughs> das sieht man. Warte, ich mache ein anderes, denn ihr habt es gesehen. Das war von Arabisch nämlich. Lass uns 11 mal 17 machen, denn 11 mal 17 sind gleich. Okay. Als erstes machst du die 1 mal 7 sind 7. Also das ist ganz genau dasselbe, wie es hier steht. Einfach, oder? Als dann, als zweites machst du 1 plus 7, also du guckst die 17 an, sind 8. Als zweites machst du 1 mal 1, sind 1. Also ist das Ergebnis 187. Also diese Regel macht ihr, wenn es bis 11 mal 11 bis 11 mal 18 ist. Größere Zahlen wie 19, 20 lernen wir im nächsten Video. Also diese Regel geht nur bis 18, also 11 mal 18. Im nächsten Video werde ich euch beibringen, wie man da lernt, wenn es 11 mal 19, 11 mal 20 und so weiter und so fort. Ich hoffe, das Video hat, <laughs> ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte macht Daumen nach oben, Like, äh, <laughs> Daumen nach oben, abonniert und vergesst nicht die Glocke anzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Tschüss, Assalamu alaikum.